नमस्कार नमस्कार बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया टीवी शो भाभी जी घर पे है कि गौरी मैम यानी कि सौम्या टंडन माँ बन गई है सौम्या ने 14 जनवरी को एक बेटे को जन्म दिया था अब पहली बार उन्होंने छः दिन के बेटे की तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है तस्वीर आते से ही फैन सौम्या को बधाई दी है सौम्या के बेटे की दो तस्वीरें वायरल हो रही है एक फोटो में सौम्या